在之前吃了两次闭门羹后，算上今天过来已是三顾茅庐。首先购买门票，价格令人发指，只有五埃镑，相当于人民币两块钱。博物馆的入口就位于埃及复兴式样立柱门廊的一侧，内部分为上下两层展厅。根据我的观察推测，最初的设计应该是引导游客从歌剧院大街旁的入口，通过双眼拱桥越过下沉庭院，直达博物馆入口，请见。 下图中红色箭头所示的路径，进入展馆后，按照从地面一层到地下一层的顺序游览。游览结束后，从地下一层的出口直达下沉庭院离开。但目前的状态是，博物馆只启用了地上一层的大门，出口和入口位于同一处。游览结束后，需要从地下一层原路返回到入口处离开。我将地上一层分为两个部分，图中绿色线条所标示的呈规整矩形的区域是第一部分。 在这个区域，我们可以欣赏到七件展品，其中两件是彩色石膏材质的浮雕，另外五件为大理石材质的雕像。粉色线条所标示的、呈现不规则形状的区域是第二部分，主要展出由莫赫塔尔以青铜为材料创作的大小雕像。蓝色箭头指向连通上下两层展厅的螺旋楼梯。我将在下一集中介绍第二部分的展品，与古埃及神庙一样。 这座现代埃及艺术的圣殿继承了古埃及艺术庄严与婉约相结合的特质。步入这个小而美的艺术空间，如同身处神庙的至圣所一样，外界的喧嚣顿时消散。你会不由自主地屏息凝神，像古希腊众神欣赏潘多拉那样，仔细去打量视线之内的每一件造物。你会为那种强烈的吸引而感到兴奋愉悦，同时又为那种放松的专注而感到宁静和谐。你会享受与这些造物。 交流的每个心跳瞬间，不经意间，你已经进入了动态冥想的至高境界。